Tempo pene penela malilonala. Tempo penela malipona. Tempo nila malilon a. Tempo kamala mariala. Tempo li ante yan e ma. Tempo li aven in massa e tan. Pona di sama bona lo ma la mi vire i che rivire alla i bona. Mi sona i tempo sono samane. puhuna tänne niin melukine kulupu. Mekan tokieni niin kulupu nili kulupu mian onarian samami. Mama lon ala kulupu. jan onari onarilon. Kulupu olin lilon. Mala kulupu nilikon. bona poka mi li tawa weka, Me kama jo jam bona sinlon maona. Jam bona ni weka i maona, la mi tawa kin. Mi luki monsi la mi luki ne io ikelo nasin toki multeri kalama. Jan li toki ikeli toki sikeli bakala. Tempo pinila me pilineni e jam ale pitoki poda li poda. Tempo nila mi sona ini jam powa kina li lon janona. Tanni alella mi veika aven tamma pona i toki pona ala. Toki nidi toki pona, mi pidin ni toki pona la mi mutali kempana i pilin pona tawa jama mije jan puna mili lon mante. Sina vile stokila, sina ken. ta so mi mutali vile i ala. Ma puna li ken ala joi utala tanni, utala li pona ala. Tannila, mi vile toki eni. Ma semeli joi utala. Ma ona li ken ala pona. Alisama matelo. Sinawe kai kalata matelo. Laonali maala. Litelo taso.